Nerede yaşıyorsunuz? Bilecik'te yaşıyorum. Peki en ilginç hatıra mısınız ilişkiyle ilgili? El işiyle ilgili en ilginç hatıram. Fakat soru çok zor bir soru oldu bana. Hmm. En ilginç. Bugün çok ilginç bir hatıra yaşadık mesela. Ondan bahsedeyim sana. İlk defa e, boyaları birbirine karıştırıp ev uyguladık ahşapta. Bayağı zorlandık ama çok güzel bir sonuç elde ettik. Bugüne kadar hiç zorlanmadık çünkü. E, yeni çalışma olduğu için bugün çok zorlandık bu çalışmada. Bunu seviyebilirim. Neden bu seçtiniz? Çünkü e, çok seviyorum. Peki halinizden memnun musunuz? Evet, çok memnunum. Yaptığımız şeyler varsa gösterir misiniz? Yaptığımız şeyler e, vitrinlerde de mevcut zaten. Bir sürü elemeğim. Tamam. Kaç yaşlara eğitim veriyorsunuz? E, kaç yaşları? 5-8 yaş grubundan başlayıp 20, 30, 40, 60'a kadar veriyoruz. 60 yaş grubuna kadar. Öğrencilerinizi seviyor musunuz? Evet, hepsini çok seviyorum. Peki, yaptığınız işin en güzel yanı nedir? Yaptığım işin en güzel yanı insanların mutlu olduğunu görmek. Ee, çocukken el işini sever miydiniz? Evet, çocukken el işini severdim. İlkokulda da çok severdim. Lisede de çok severdim. Öğrencileriniz el işini seviyor mu? Evet, hepsi el işiyle uğraşmaktan çok memnun. Sınıfın mevcudu kaç? Sınıfın mevcudu 12. Kaç? Sağ ol. Bana teşekkür ederim. <laughs>